بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي غنبرنا صلى الله عليه وسلم إمام بخاري ومسلم صحيح لدى كيلتر يحدث شنو يدير إن الله كتب على ابن آدم حزه من الزنا أدرك ذلك لا محاله har bir odamga dedi Rasululloh Alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan. Shu zinoni qiladi albatta. Zinal ayni an-nazar. Ko'zning zinosi qarashlik, nazar qilishlik. Va zinal lisani mantiq. Tilning zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi val farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibuhu. Nafs xohlab kusab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan, ko'z zinosini ham, til zinosini ham. Yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlik bilan. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Borida keltirilgan bu hadis. Ayyuma amratin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Diqqat qilamiz. Upa ellik atrupa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa, ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab, atir sepib, hidini xushbo'y qilib, bir qavmda oldidan o'tib, ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan, bu ayol zinokor deydi. Atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi. Ko'chaga chiqayotganda sepmasdan chiqib ketishligi kerak. Chunki bir nomahram erkakni oldin o'tar ekan, hidlab orom oldim hididan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deb shu ayolni. Ajib, bizda uyida chashmaydi. Chiroyli kiyimini, zeb ziynatını taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib de haligi ginasalardı. kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj, tabarruj nima edi? avratlarni ochib, yasan tusan qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarning hayotida fahshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlar Ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sababli. Avratlarni yopiq turishligini Alloh taolo xohladi. Salasatun la tasalanhum. Ya'ni rostlatyaptilar, 3 kishi haqida so'ramay qo'yinglar. Ya'ni halok bo'lgan ular. Mendan so'ramanglar. Rajulun farihun al-jamaa va asa imamahu va mad asiyan. Jamoatdan tarq ajraldi. jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi, imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi. Mana shunday jamoatdan ajralgan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti Rasululloh. mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zi o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb bir xilgilar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi, Noto'g'ri Wa amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan, qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan bu haqida so'ramanglar deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamda uchinchisi وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها معانة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Men mendan u haqida so'ramanglar dedi Unini, yog'ini, go'shini, yemoq ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar deydi. Qancha-qancha akalarimiz tijorat, bola-chaqa, tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishligi kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqavermaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki, ustida kiyimi bor, lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p bittaroq. Yo bu kiyimni nafizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. Yoki torligi uchun. O'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizning kiyimini gapirdik. Hijob deyotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar. Savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desachi umuman kulgili narsalarni ham yurishibdi Ha desa, mashina hamma kiyyapti-da shundan deydi. Musulmon odamning o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lmagan chizig'i bor. O'g'il bolalar ham ahvolini ko'ring, ba'zilarini. Nafaqat ayollarda kiyimi tor, erkaklarda ham kiyim, kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa hayo qilasan orqasida turgan. Kiyiminglarni qaranglar, namozxonadan namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsanglar, moda bo'lsanglar olib kiyarish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abghazun nas ilallohi thalatha." 3 ta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3 ta. Birinchisi mulhidun fil haram. Haramda turib, Masjidul Haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi mubtaghi fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, jahiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanagandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, jahiliyat davridagi narsani ko'ngil kusadigan bo'lsa. O'zi asli e, iymonning halovatini kim totadi deganda 3 ta shart shartlatgan payg'ambarimiz. Jahiliyatga qaytishlikni xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab xijolat olib ketadi. Bu orzu qilish emas. Uchinchisi bir kishini qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi. Bunga ham Alloh taolaning qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mu'minaning ishi emas. Mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishimi? Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi. Avratini o'zini eridan boshqa nomahram erkaklarda oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi degani. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengilrog'ini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohda rahmi kelsin. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. o'zingizlarni qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi baraka yo'q bo'lsa uyda uyda shirinlik yo'q bo'lsa oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa qaraylikda bari kimdan iqtisodni yomonligidan emas mana shunday oyatlarni mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mo'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi Har birta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas wal hijara deb marhamat qildi. Mo'min erkaklarga. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zoxdan saqlang. Ki u do'zox ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turur. Alloh buyurganda buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarda ishi, erkaklarda ishi, erkaklarda ishi. Ha kiyimingizni yuvib qo'ymasa, aytganingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi, nima sababdan ayollar xohlamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Yani, e, Zarilmaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi Hijobdan qanoatlanmas ekansiz. Islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Dunyodagi oftobni issig'iga chidamasa, shu sabri yo'q bo'lsa jahannam o'tiga sabri yetarmikin mana shu opa singillarimizni biz ularni kamoli yaxshi ko'rganligimizdan muslima mo'mina bo'lganligidan jahannamdan qutulsin jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa men deydi qilsam bir qilaman deydi keyin tashlamayman bir xil odamlarga o'xshab deydi o'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman deydi ya'ni o'zini shunday bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib olib bora falonchilarga o'xshab bir o'rab bir tashlamayman men o'rasam shart o'rayman o'shuning uchun hozir o'ramayapman bu ham bitta bahona yana ba'zilar aytadi ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti palonchilardan ekan po'kinchilar o'zi odamlarni rozi qilishlikni maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Kechgacha odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qoyani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz, odamlarni ham Alloh taolo o'zini mahv qo'yadi. O'rayman deydi bir xil, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshing kattaysan deydi. eshitib qolamiz yozsan hali deydi o'ynab qol deydi yurib qol deydi eshitamiz kattalardan ehtimol onalardan ehtimol otalardan chiqadi shu narsa ulgaydi deydi ular majbur qilma deydi hali yosh o'ynab olsin ozgina endi aytamizki yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman deyotgan opalar bo'lsa o'lim tanlamaydi mo yosh ekan mo qari ekan demaydi Shuning uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Hozini oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldida erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida, qozini majlisida guvoh bo'lganlar endi bu ayol haqiqatan shu kishini xotinimi, xotin emasmi shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deyishdi Ya'ni shar'iy zarurat. boyagi adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimikin yoki boshqasinikin deganda haligi g'ayur er yo'q, ochmanglar betini dedi. Ochmanglar dedi. Bo'ldi men beraman dedi. Shunda erini bunchalik qizg'anganida, bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar, dunyo oxiratda haqqimdan keçtim dedi. Birinchi sabab ilmda yo'qligi, johillikning ko'pligi. Ikkinchi sabab erkaklardagi g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi. Yomon ulfatlar deb aytdik. Yomonlik düganalar, turadigan Hem ulfatlar. Hamda u ma'ruf, nahi munkarni ko'tarilib ketganligi. Bir ayol mutabarrish holda ko'chaga chiqsa, xunuk ko'rinishda, u qo'shnisi ham aytsa, bu qo'shnisi ham aytsa, xotini ham, erkagi ham, kattasi ham, kichigi ham bunaqa qilib yurma, dovursachi. Hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham, qo'y deydi, odamlardan nazardan qolib ketmay deb tiyiladi. Lekin mana shu narsa katta musibat, ishimiz bo'lmay qo'ygan. Esimizdan chiqmasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. Bir munkarni qavm ko'rib, o'zgartirib qo'yishni imkoniyatida bo'lib turib, tek qo'yib qo'yishsa, balo yoppasiga keladi ustiga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Mana aytdik, Mana shu yuqorida aytib qilgan oyatni tafsirida muqotil shunday so'zni keltiradiki, jahiliyat davridagi ayol, ana shu mushrika, Qurashdagi bo'lgan mushrika ayol taqinchoqlarini taqib, bo'yniga, quloqlariga, boshiga ro'molni tashab olardida jag'idan chigmasin. Mana shu narsa tabarruj deyiladi. Chunki bo'yni ochiq, zeb ziynatlari taqilgan. Endi umuman ro'molga yaqinlashmayotgan odamlarni holatini tabarruj ham deb bo'lmaydi. U kasiyatun oriyat, kiyimli yalang'och ayollar.